третій ранку перед світанком на нашу землю ступило знову пекельна птиця братського народу летить в Україну волю і забрав. що люблю, ту землю, що рідненька, країну, де вродилась, домівку, де зростала, близьких мені людей, скільки примічених душ, скільки.